سراسی لوب دیار وطن جای بزرگوار سراسی لوب دیار وطن جای بزرگوار دمی قدم مولا نصیب خلق بیدار پای دمی مولا نصیب خلق بیدار بلنگرد شاق من کسری لایگا سفر دلنگر گرد شاقم بر کسری لایگا سفر کمراد یا سلسر کشیر و سردشار کمراد دیا سلسر کشیر و سردشار प्रक्षा स्वामि सखरे भीत्रमि सखरे धर्मद्रवासे دفیم شان ملوم دشگی تو و سرگوانو دف دفیم شان ملوم دشگی تو و سرگوانو برکت در دوم شکرم تو گازر ازار برکت در دوم شکرم تو گازر ازار دزدون گستانی چلتن کسر تدیر چلاسن چلتن چرکن کسر ندیر چلاسن کم را دید یا یو تاریخ بشکتر کار کم را دید یا یو تاریخ بشکتر کار سراسی انوب بیار و خانجه بزرگار پای قدمی مولا نصیب خلق بیدار عاصف دیدار لدار خدمي مولا سيف دیدار نصیب خلق